Hello guys welcome to the new video of G W hackers आज हम करने वाले हैं फोर वी फोर ये कोई कस्टम नहीं है ये सी एस रैंक है क्योंकि मेरा रैंक बहुत कम है ना मैं अभी गोल्ड पे ही हूँ मुझे ग्रैंड मास्टर जाना है इसीलिए और सीज़न में मैं ग्रैंड मास्टर पहुँच गया रहता था इस बार किसी टेक्निकल इशू के कारण नहीं पहुँच पा रहा था जितना बार मैं खेलता था पूरा रैंक माइनस हो जाता था अब मेरे पास ब्रॉडबैंड है तो मेरा इंटरनेट स्पीड काम करता है तो देखते हैं इस राउंड में बुया मिलता है या नहीं मिल गया तो बढ़िया है First blood. Double kill. Double kill. चलिए हो चुका है ये राउंड बिक्री किल सब ने मेरा किल चोरी किया तब पर भी मैंने खेलना बंद नहीं किया अभी मेरे पास है यू मेरा भाई भी यहीं पे बैठ के खेल रहा है वो बोल रहा है मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो और मेरा जो फ्रेंड है वो भी बोल रहा है मेरे साथ खेलो इसीलिए मैं प्रॉब्लम में हूँ जिस कारण से मैं सही से खेल नहीं पा ये बंडल को कमेंट करें कैसा है ये बंडल और मेरे गेम प्ले का भी कैसा है मैं कम ही रस खेलता हूँ अधिकतर मैं कैंप करके खेलता हूँ अगर इस वीडियो पे सेवन के लाइक्स आया ना तो मैं सी एस रैंक blood. खेलने आता नहीं है और आ जाता है खेलने के लिए देखिए कैसा कैसा नूबड़ा सब टीम है एक्सएम लेट रखता है एक्सएम लेट देखिए रहा है फ्रेंड्स पे टीम गोली चला रहा है देखिए इस बार भी ये लोग हराएगा हमको लग रहा है क्योंकि खेलने का इन लोगों को ढंग नहीं है फ्रेंड पे जब गोली चला रहा है तो फिर ये तो सरेआम रिमोट दिखला रहा है कोई बंदा आकर के हेडशॉट भी मार सकता है अगर डिफेंस वाला बंदा होगा तो देख मुझे तो लगा नहीं था ये लोग दिलाएगा बट दिला दिया तो अच्छा बात है देखते हैं क्या हम लोग हम उन लोगों को फोर जीरो से हरा पाते हैं या नहीं मेरे पास है अभी पी और मैंने अपने टीममेट्स को रिक्वेस्ट किया कि मुझे मिनी यूज ही देती कर देने बाई कर देने मेरे लिए लेकिन ये नूबरे टीममेट्स कहाँ बाई कर रहे हैं एक गन से मुझे लग रहा है खेलना पड़ेगा ये लोग इन लोगों ने बाई नहीं किया मेरे लिए कोई बात नहीं मैं खुद खरीद लूँगा नेक्स्ट राउंड में मेरा इंटरनेट अभी भी जी लैग मार रहा है क्योंकि मेरा स्मार्टफोन एट जी बी रैम वाला है एक साथ बिना रुके हरा दिया जबकि इन लोगों के पास शॉर्ट रेंज का गन था ये बंदा कहाँ गया अरे ये स्कोप कैसे ऑन हो गया चलिए ये राउंड भी ख़त्म हो गया अब देखिए मेरा लास्ट राउंड खेलने का तरीका एक लुआ ले लेते और चलिए देखते ये लास्ट राउंड हम लोग जीत पाते या नहीं डालिए अरे रिवाइव दो रिवाइव दो रिवाइव दो रिवाइव दो रिवाइव दो ना यार रिवाइव हाँ, दो दे यार क्या तुम दिखलाता है फ्री वाला इमोट इमोट दिखलाना ही है तो मेरे जैसा दिखलाओ ना खरीदा हुआ Double kill! चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए